Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldo nih. Dan pada kali ini saya akan membahas LMS ya guys. Ini adalah advance dari LMMS cara membuat lagu di LMS. Oke, dan kita pertama-tama kita pilih drum ya guys. Pilih klub mix. Oke, membuat track klub mix did the keypad open good mix ini adalah good mixnya biasan di sini di sini di sini dan di sini kita draw aja ya guys kan? tuh uh oh gak kayak FL coy museum alternatif tapi gak kayak FL Oke okay, ya guys, ini yang menurut saya perbedaannya yaitu tentang perpecahan yang mencolok banget yaitu anu ya, guys uh, perbedaan mencolok adalah warna dan ini interface-nya wow suaranya bagus coy ya guys kita uh, it's yeah kita stop dulu mixer dulu nih game kita mixer dulu ini lms jadi tinggi ya dan kita coba Wah, ketok terdengar bagus dan kita draw di sini ya guys. Draw anunya dan kita tambah lagi yaitu tambah eh, anu yaitu anu ya guys pertama drum dan back automasi kita tambahkan track automasi dengan menekan oke kita tambahkan back automasinya Sen. Lama mirip kalau Hmm, cukup bagus Kita uluk kebutuhan baru dan dan oke kita tambahkan lagi oke gini kita tambahkan oke oke oke sudah ngerti aku dan tapi gak boleh sombong ya guys tambahkan plugin otomasi dan ini adalah untuk sampel kita tambahkan rantai efek dulu itu amplifier oke okay. ini ada kontrolannya oke okay, ini cukup bagus sih guys foto listrik kita tambahkan apa kaca nulisin tambah lagi computer itu dan level level dan oke oke aku udah tahu udah tempe lah oke, kita tambahkan organik suaranya seperti soneta guys wow oh wow orkestra seperti orkestra guys 嗯。 Oke gitu ya guys kita tarik sini ini pecah oke gitu dan kita pilih knowledge oh iya atau sampelnya dulu ya guys kita atur ini adalah kayak suara salon kita tambahkan clipping lagi kita tambahkan apa lagi ya guys udah udah kita tambahkan kita tambahkan audio Oke. Okay. Oke okay, guys, ini adalah kita crown produknya sorry crown berkurang berlebih banter oke dan kita tambahkan lainnya ke ya, seperti Jin FX tambahkan kita otomatis Oke, Oke, yang belum foto masih kita the dough okay kita tarik ini dan kita tambahkan otomasi itu bengkok-bengkok yang ini oke kita tambahkan gini-gininya ya guys oke kita udah tambahkan gini-gininya terus sini kita tambahkan skill kita pendekkan sampai seperti not piano biasa begini Oke, dan kita tambahkan track otomasi lagi. Oke. kita bengkong-bengkongnya kan kita lembut dan ini biasa ini lembut ini lembut oke okay. baik lagu yang sangat gila close by Oke itu saja video dari saya kasih guys video gak jelas ini apa oke ini adalah tutorial advance wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh